بعد طول انتظار تم الإعلان عن حظر التجوال في تركيا خرج وزير الداخلية التركي ليمهل المواطنين ساعتين فقط لقضاء حوائجهم ليبدأ بعدها حظر التجوال في البلاد ساعتان قبل دخول الحظر حيز التنفيذ امتلأت فيها الشوارع وكأن أزمة فيروس كورونا انتهت وعادت الحياة إلى طبيعتها يقف الجميع في طوابير لشراء ما يلزمهم لثمان وأربعين ساعة وهي مدة الحظر التي أعلنها وزير الداخلية تبدأ ليلة العاشر من الشهر الجاري وحتى منتصف ليلة الثاني عشر من إبريل الناس نزلت على الشوارع بشكل مو طبيعي يعني كأنه آه، عيد الأضحى أو عيد الفطر يعني سبحان الله فالناس ركضت على الماركتات وركضت على محلات الاكل مشان تلحق تشتري خبز تلحق تشتري الناس اصلا هي ما لم هي حالها لهذا الحظر من قبل اسبوعين ثلاثه كان في هيك ريحه وما صار والناس خلصت مونتها اللي كانت مونتها وحاليا الناس بالشوارع ما بعرف شو بدها تعمل الله المستعان ناقوس الخطر بدأ يدق منذ ارتفاع معدل الإصابات اليومي في تركيا إلى نحو ثلاثة آلاف إصابة الأمر الذي دعا السلطات لإعلان حظر التجوال في 31 ولاية تركية من بينها اسطنبول وأنقرة بدورها وزارة الداخلية استثنت من الحظر الأفران والصيدليات والمؤسسات الطبية والحكومية والخاصة وأكدت أن الحظر يشمل الأشخاص والمركبات أما مخالفة حظر التجوال فبحسب المادة رقم 282 من قانون حفظ الصحة العامة والذي ينص أن المخالفة تبلغ 3150 ليرة تركية وزير الداخلية التركي سليمان سويلو وبعد إعلانه الحظر خاطب الشعب بثقة كبيرة قائلا لن يتم تمديد حظر التجوال فلا داعي للقلق والتوتر